Drop it. ここからはアデランス三井ダイレクトストア おっベーダー Wow wow. Vicky wow. Brava. Ancora. Wow. Ancora. Ancora. Wow. Ancora. Avanti. Uh. Wow wow. night 吠えるね。吠えるね。吠 <laughs> えっちゅう Mm-hmm. あ、返さないかな。 またなんか登録してほしいと。